kusoo dhawow su-aalaha jacaylka weligaa jacayl ma dareynta weligaa jacayl habeen saqdhexe muu oyde weligaa jacayl dartiis calaacal dheer ma qortay weligaa jacayl dartiis snapshatka adoo oynaya ma soo dhigtay weligaa jacayl dartiis ninka aad la sheekaysanaysid lugihiisa ma qabsatay weligaa jacayl dartiis heerka uu kaa gaaray familkaaga ma ula dagaashay weligaa jacayl dartiis xanaaq ah qofkii u qabtay qof kale ma kula dhacday intaas haddaad dareentay oo dhanka jacaylka ay tahay waa ka xumaa jacayl xun